a tehniciza, care în dicționar este a da un caracter exclusiv tehnic. Poate întâmpinat probleme când uh, la începutul unui proiect sau chiar în derulare te-ai tot împiedicat poate cu plictiseală de tot felul de tehnicizări, de tehnic, de partea asta de să fac acel lucru, să fac acel lucru. Uite ce zice Wine Dyer, spune că atunci când dansezi, scopul tău nu este să ajungi la un anumit loc pe podea, este să făcea o fetiță, uh, micuță, micuță și îi spunea mamei ei, uite, hai să ne imaginăm că aici ziceam că este castelul nostru. Și mi s-a părut uh, super să împrumut din bucuria ei uh, și pentru proiectul meu, pentru că și eu împiedic de foarte multe ori de